газдар аларга берилген бүт көлөмдү ээлейт бул газ молекулаларынын ортосундагы тартылуу күчтөрүнүн кичинекей экени көрүнүп турат бул молекулалар бири биринен салыштырмалуу чоң аралыкта экенин билдирет орто эсеп менен газ молекулаларынын ортосундагы аралык суюк молекулаларынын ортосундагы аралыктан ондогон эсе көп бул газдардын оңой кысылышы менен ырасталат майда тартылуу күчтөрү газ молекулаларынын кыймылынын мүнөзүнө да таасир тийгизет газ молекуласы башка молекула менен кагылышканга чейин түз сызык боюнча кыймылдайт натыйжада ал кыймылынын багытын өзгөртүп кийинки кагылышууга чейин түз сызыкта жылат